Hi, uh, welcome to my channel uh, Dahil Luis Ascension Vlog So, actually ngayon Ito yung another uh, vlog ko ngayon na sab sabi nga ng, ano, ng panganay ko eh eh mag maggawa daw ako ng vlog na yung hindi tipong ah, naglalakad ito na dati na yung wala halos topic paano na sumulpot sa akin na topic yun yun ang iba-vlog so ngayon naglalakad tayo dito sa may kabahan ng pagitan ng BBE at saka national so ah, ito ang anong susundan na susundan natin okay. hi uh, welcome back so nandito tayo ngayon sa halos ah, sa tapat ng Petron uh, wala lang hinatid ko lang yung asawa ko sa sakayan na jeep para makapunta siya ng palengke uh, palengke lang para uh, sa konsumo lang namin uh, sa mga susunod ng mga araw so hindi ko rin siya sinamahan doon kasi uh, pagod ako po at saka ayokong masyadong makapagsaksikan na saka hindi naman na ano uh, yung tama lang yung bibilihin niya yung pang konsumo lang so ako ngayon dito uh, tumambay lang ako sa plate dito kasi nga para may may vlog uh, kasi sabi nga ng uh, anak ko eh namimiss niya na rin yung ano eh yung uh, may vlog ako na parang walang topic eksakto kahit ano lang so ito lakad-lakad lang tapos ngayon nagpahinga lang saglit tapos uh, ilang minuto lang ngayon eh pabalik na rin ako pauwi na rin ako okay so see you maya maya konti okay uh, Nandito ako ngayon sa tapat ng Caltex. So, uh, gusto ko lang alas uh, ah, makakita ng mga uh, uh, totoo, uh, gusto natin makakita ng iba't ibang uh, itsura ng tao dahil matagal lang tayo uh, halos hindi nakakalabas. Nakakalabas man tayo alas once a week. Ganun lang, hindi na twice a week, hindi halos dati limang beses ang uh, linggo. Uh, ngayon, alas once a week lang tayo nakakalabas so kaya twice a week uh, para tumingin ah, mag-jogging-jogging lang kasi nga work from home so ayan kaya uh, aking uh, ah, uh, dinadaanan ngayon sa Paltex so nandun pa na kanina yung petro niya isang pinambayan ko ang uh, nilalakaran ko ngayon ay eh, ito yung papunta sa Bethel Church uh, dito kami eh, nagsasamba dati actually uh, ah, merong bago mag-lockdown dito kami pero ah, usually sa TRCF kami talaga masasyang lumalayo kaya dito kami napunta ngayon naman naglalakad tayo papunta dun sa uh, Lawrence um, ko dati ng kalmasal uh, ah, actually ang purpose lang ng paglalakad natin eh, para magpaaraw uh, masikatan naman yung likod ko ganyan ayun Ah, nahirapan din ako na halos hindi na naarawan walang vitamins kailangan din vitamin D ito bumili tayo ng almusal uh, palabok sopa at saka sampurado so yung palabok dito 10 piso lang bawat isa tapos yung sopa 10 piso rin tapos yung sampurado 5 piso pauwi na tayo mga na ano on the way na tayo sa pauwi sa bahay ito lakad lakad paaraw paaraw para maging malakas may vitamin D walang magawa pero ang vitamins lang naman to yan ating ginagawa ito kahit eh, nasa lockdown tayo kailangan natin din mag-exercise pero kailangan ah. may protective shield tayo may face mask may face shield yun lang ingat ingat pa rin tayo mga kaibigan malapit na tayo makarating sa bahay ilang metro na lang so hanggang dito na lang ang ating uh, uh, lakad jogging vlog uh, sa mga hindi pa nakapag uh, subscribe sa aking channel pag-click na lang ang subscribe button sa ibaba at uh, mag-comment na rin uh, kung ano yung gusto nyo itopic natin sa susunod at uh, gusto ko rin pala i-promote ang aking second channel no, Louis uh, ah, pag-usapan natin with brother Louis so pakiclick na rin po yun and pakishare na rin sa ating mga kaibigan at mga kapatid maraming salamat po stay safe God bless you always bye for now